графикте ылдамдыктын убакыттан көз карандылыгын которулуштун модулу жана дене өткөн жолду аныктайлы кыймыл теңдемесинде берилгендей чекиттин ордун аныктаган радиус вектор р нол нөл болгондо радиус вектор эки вектордун суммасына барабар баштапкы убакытты нөлгө барабар болсо чекит координаттын башталышында болот т бир бир секундада которулушту аныктоо үчүн биз модульдарды 4 жана 2 болгудай эки векторду кошуубуз керек которулуш сүрөттө көргөзүлгөн кийинки сүрөттө биз ар кайсы убакытта ордун көргөзгөн радиус векторду көргөзөбүз ал чекиттин которулушуна барабар